Nahiaren birak Bilbo izan du gaur geltoki. Gure herriaren etorkizuna orain irudikatzen duen aurra da naia, eta amaite dugun bizkaia eraikitzeko, herritarren ametsak, ilusioak eta nahiak bildu ditu. Herri antolakuntza indartsua duen herria da gure naia. Ekologian oinarritutako herria izatea da gure naia. Euskal Herria diskriminaziori gabeko herria izatea da gure naia lanerako aukerak eta jubilazio duina izatea da gure naia. Eta erresidentzia eta zaharretxe doakoak eta publikoak izango dituen herria da gure naia.